Добрый день, дорогие друзья. Добрый день. Кто у нас сегодня присутствует в интерактиве, а, напишите, пожалуйста, как нас видно, слышно. Хорошо. Ну что ж, мы начинаем сегодняшнюю встречу видеопроекта «Родные души. Новые измерения. Беседа о главном». И сегодняшняя тема, она называется «Воссоединение близнецовых пламен она будет как бы продолжением прошлой темы, где мы говорили о необходимости нового сознания. Для того, чтобы происходило воссоединение родных душ, будь то родственные души или близнецовые пламена, а, или даже в а, случае с РД-учителем, всегда необходимо новое сознание для того, чтобы это воссоединение произошло. Давайте для начала немного уточним. Если мы говорим о родственных душах и о РД-учителе, то там воссоединение происходит на внутреннем плане. Это чисто внутренний путь. Внешнее воссоединение, особенно если речь идет о РД-учителе, там не подразумевается. Поэтому сегодняшняя тема, она будет э, сужена именно на феноменальных взаимосвязях близнецовых пламен, или еще говорят близнецовые половинки. То есть те люди, мужчина и женщина, которые изначально, ну то, что называется, созданы друг для друга, и изначальная их задача, можно даже так сказать, что эта задача состоит в том, чтобы воссоединиться полностью. Воссоединение должно произойти как на духовном, так и на материальном плане, то, бишь на повседневном плане. Итак, это уточнение. Сегодня мы будем говорить только о близнецовых пламенах. Почему происходит э, вот такой феномен близнецовые пламена? откуда, э, собственно, вот это вот понятие. Дело в том, что есть несколько вариантов появления этого термина. Э, в основном опирается на учение Элизабет Профит, там, где она очень подробно и достаточно доходчиво на рисунках э, показывает возникновение вот этого феномена близнецовых пламен. Мы не будем об этом говорить подробно, чтобы не занимать времени, а для интересующихся просто упомянем. Работа Elizabeth Profit можно посмотреть и там подробно познакомиться. Кто такие близнецовые пламена, как они произошли и какова специфика их взаимоотношений и взаимосвязи, энергетическая специфика в первую очередь. Сегодня же мы будем говорить о в основном, все-таки опираясь на повседневный аспект воссоединения близнецовых пламен. Почему мы сегодня решили это сделать? Мы очень часто а, повторяем и а, последние посты в школе, и в движении говорят об этом же, что близнецовые пламена, они а, встречаются для того, чтобы объединить божественное и земное, для того, чтобы объединить духовное с повседневным. И подчеркиваем это, потому что может сложиться э, не совсем адекватное, не совсем верное представление о феномене родных душ и о близнецовых пламенах в частности. С одной стороны, говорят, что это невероятное по силе и по, э, так сказать, впечатлениям связь по переживаниям, невероятная по переживаниям связь, э, громадная энергия возникает между мужчиной и женщиной, соответственно, возникает духовное пробуждение со всеми его феноменами. Эм, это с одной стороны, то есть духовная составляющая. И очень часто опираются в основном вот именно на описание этих феноменов. А, туда примешивается очень много художественных образов, лирических образов, даже поэтических. И все это так и есть. И все это прекрасно. И это очень вдохновенно. И этого, как говорится, не отнять. Но подчас складывается, иногда складывается впечатление у кого-то, что, собственно, на этом и вся особенность и сконцентрирована. Да? То есть нужно встретить того человека, с которым будет необыкновенная, необычайная любовь, невероятные, феноменальные духовные переживания, контакт духовный. И все, на этом все необычайно заканчивается. Дальше либо идет э, обычная жизнь, либо, значит, по каким-то причинам им не удается воссоединиться. Так вот, это не так, это в корне неверно. То есть это только одна сторона, будем говорить, одна сторона медали. У каждого явления есть две стороны, и у близнецовых пламен в частности также. Так вот, мы будем рассматривать как одну сторону, так и другую, не, не противопоставляя их друг другу, не противопоставляя духовное с повседневным, а как раз-таки акцентируя ваше внимание на том, что это должно быть непротиворечиво воссоединено. Сегодня мы не сможем рассмотреть все подробности, естественно, э, вот этого процесса воссоединения духовного и повседневного. Э, эти закономерности, эти, э, этот подробный рассмотр данного явления, воссоединения, ну, условно, опять-таки, выражаясь духовным с повседневным. Он у нас рассмотрен на седьмом курсе. Там все очень подробно, а, по всем законам, в соответствии со всеми законами энергетическими. Там это рассматривается. Сегодня мы будем говорить только в общих чертах. Вот это стоит подчеркнуть для того, чтобы у вас не создалось еще а, такого впечатления, будто бы это происходит э, вот, э, совершенно так как бы элементарно. Там не совсем так. Там есть свои камни преткновения, есть свои подводные течения, есть свои ошибки, а, у кого-то кто-то их допускает и так далее. Вот а, всего сегодня мы рассмотреть не сможем. Итак, в общих чертах, что же происходит? Духовная составляющая и повседневная. Начнем с того, что рассмотрим, почему возникает вот это необычайное внутренняя потребность, очень большая потребность найти свою вторую половину, найти э, мужчина ищет свою женщину, а женщина ищет своего мужчину. У некоторых э, людей эта потребность очень ярко выражена, она очень острая. И проявляется это так, что они по жизни э, не могут, действительно, они невозможно, э, им, для них невозможно, они просто не могут воссоединиться с кем-то другим. А любое, а любая встреча, которая, как говорится, не то, для них эм, и, э, и определенная боль, и определенный урок, но, как правило, они не могут пойти на этот компромисс, когда встречают не то. У них есть внутри очень а, такая живая энергетическая структура – у женщины это внутренний мужчина, а у мужчины внутренняя женщина, которая как бы не дает им воссоединиться а, с другим человеком, который не является их второй половиной. То есть они не могут этого сделать, почти физически не могут этого сделать. Поэтому в какой-то степени они вынуждены искать свою вторую половину. Вот откуда это берется? Это изначальная связь, которую называют божественной связью – а, энергетическое изначальное единство, но не только это, но это еще и единство, то, что можно еще сказать по прошлым жизням. Есть а, совершенно четкий слепок, внутренний слепок а, того человека, с кем вы были в прошлых жизнях вместе. То есть э, близнецовые пламена, они не в одной жизни встречаются, они не в одной жизни взаимодействуют, живут вместе – Эм, занимается, возможно, какими-то общими проектами и так далее. И вот этот след, очень глубокий след, остается в каждой жизни. И этот след, он проявляется вот э, тогда, когда мы живем уже в этом воплощении, именно как внутренний образ, который а, обязательно должен быть именно воплощен. То есть, почему мужчина ищет свою женщину, а женщина мужчину – потому что у них есть свой внутренний образ их партнера, истинного партнера, который требует воплощения. Вот это очень важный, можно даже сказать, ключевой момент. Дело в том, что есть а, законы, энергетические законы, законы энергетических взаимодействий, и один из этих законов постулирует, он говорит о том, что любая энергетическая структура стремится к своему воплощению. Это закон. Так вот, энергетическая структура, будем говорить, внутренний мужчина, внутренняя женщина, имеет определенные черты, и она стремится именно к тому, чтобы воплотиться. То есть в нашем случае, в данном случае, стремится а, к тому, чтобы вы нашли в физическом пространстве, в повседневности, нашли свою вторую половину. Я бы еще хотела добавить, это очень важный момент. Иногда тоже такие встречи а, в интернете, что можно встретить свою близнецовую половину, но не нужно воссоединяться физически. Так вот, это очень большая ошибка, потому что даже если а, рассмотреть логически, для чего Бог создал близнецовых половин, да, близнецовые пары, то есть это одна душа разделена на две части, на мужскую и женскую составляющую, которые однажды должны соединиться в единое. И, конечно же, у них есть общая миссия, которую они должны выполнить на Земле. И они должны именно объединиться и физически, и духовно. То есть это именно их миссия. А дальше уже у каждого она конкретно своя, разная. Да, это очень важно, опять-таки, подчеркнуть, Потому что если немного с другой стороны на это смотреть, если вы встречаете свое близнецовое пламя, свою близнецовую половину, как еще говорят, если вы встречаете друг друга, то у вас именно задача, можно это написать даже с большой буквы, именно задача состоит в том, чтобы воссоединиться. Это не означает, что вы должны сделать это любой ценой как бы идя на пролом, невзирая ни на что. Совсем нет. То есть это не означает, что вы должны вообще все бросить, а, на все махнуть рукой и сказать, что вот только моя близнецовая половина, больше ничего в жизни. Мы не хотим э, так ставить вопросы, это не есть так на самом деле. Но, огромное но. Вот э, давайте договоримся, что в этом вопросе есть очень тонкие грани. И для того, чтобы все было экологично и максимально происходило в гармонии, эти грани нужно а, видеть, осознавать и их учитывать. Так вот, грань состоит в том, что воссоединение ваше необходимо, если вы встретили свою близнецовую половину, но не любой ценой. Будем говорить так, что дальше это вопрос индивидуальный. Какие у вас обстоятельства, какие у вас препятствия на пути воссоединения, это очень-очень индивидуально. Но Общий момент состоит в том, что вы встретились именно для того, чтобы воссоединиться. И в том числе на физическом плане. Да, и тут хотелось бы тоже добавить немного, что даже если у вас пока такие обстоятельства, что вы никак не можете соединиться физически, может быть, кто-то из вас состоит в браке и отрабатывает эту кармическую связь, да, и завершает эти отношения. Может быть, там еще какие-то причины есть но то, что вы уже встретили свою близнецовую половину, это уже огромный дар. И, соответственно, Бог, Он дает вам знак, высшие силы дают знак, что раз вы встретились, значит уже пора выходить на другой уровень. Но да, как вот Андрей сказал, это не любой ценой, не надо рвать а, то, что есть сейчас, какие-то а, нынешние отношения, чтобы воссоединиться и нести. Это будет неверно. Но Просто знак уже дан, что значит вы уже должны двигаться дальше, заканчивать, завершать старое и двигаться в новое. Совершенно верно. Это действительно самый настоящий знак, который говорит вам о том, что ваше развитие, личностное, духовное развитие вышло, или, по крайней мере, выходит на новый уровень. Почему это является таким знаком, почему можно так говорить? Потому что встреча с близнецовой половиной не происходит просто так по крайней мере, узнавание друг друга, как а, близнецовых а, половинок, не происходит просто так. Это значит, что вы уже готовы. И это значит, что перед вами э, стоит конкретная задача идти на воссоединение. Вот это очень важный момент. Очень важно. Давайте еще раз как бы подытожим и э, повторим следующее. Наверное, будет это не лишнее повторить. Если вы встречаете свою близнецовую половину, то вы должны осознавать, что перед вами стоит именно задача на полное целостное воссоединение. Это нужно изначально осознавать. Это самое первое. А дальше идут как бы подпункты, которые гласят, что да, не любой ценой. Да, не именно вот сейчас, не через неделю, не через месяц, может быть, через какой-то промежуток времени. Это дальше идут очень индивидуальные особенности, которые нужно все рассматривать достаточно гармонично. А, нельзя просто так рвать все любые связи, которые вам как бы препятствуют на пути этого воссоединения. Итак, а, вот в этом вступлении мы выяснили определенный важный момент, на который нужно обращать внимание всем, кто встречает свою близнецовую половину. Итак, допустим, вы приняли это, вы это осознали, вы это прочувствовали. А как прочувствовали? Между вами происходит действительно магнетическая связь огромной, громадной силы. Давайте а, поговорим об этом. Что это за связь? Что это за сила? Вот близнецовые а, пламена, близнецовые половинки, будем так еще называть, они изначально едины, и вот эта сила изначального единства, она просто, э, можно сказать, необорима, она непревзойденна. Нет ничего более э, мощного э, в нашей Вселенной, чем сила этого единства, чем сила единства вообще. Всем известно, что энергия безусловной любви, а безусловная любовь – это и есть единство – Практически это одно и то же. Э, энергия безусловной любви, она самая высокочастотная. То есть ей сопротивляться ничто не может. Поэтому вот это притяжение, которое между вами возникает, оно изначально не рассматривает любые препятствия как э, какой-то вот существенный серьезный фактор. То есть не видит препятствий фактически. Но происходит это притяжение только пока только на духовном плане. То есть на духовном плане вы воссоединяетесь, происходит узнавание друг друга и происходит ваше единство. Опять-таки, как это происходит, какие там есть признаки того, что это произошло. Это очень подробный анализ данной ситуации, который дан нами и на шестом, и на седьмом курсе. С этим можно ознакомиться. То есть, эм, если вы встретили свою родственную душу или РД учителя, вы можете почувствовать, очень-очень похожее состояние, которое возникает при встрече из близнецовой плавины. Вот тут важно не перепутать, чтобы дальше не возникла трагедии, когда с родоучителем воссоединение невозможно, а с близнецовой половины наоборот. Не только возможно, но и необходимо. Вот чтобы не было путаницы, не было того, что вы <clears throat> перепутаете одно с другим, и из-за этого у вас будет жизненная драма. Итак, вот это мощнейшие силы духовного притяжения, будем так выражаться в таких терминах. Вы воссоединились, и вы чувствуете свое единство. И именно вот на этом этапе идут все те феноменальные, а, невероятные, очень трудно описываемые состояния, которые часто можно встретить в художественных, в лирических текстах. Любовь, единство, Бог, богиня, Вселенная, Божественная и так далее, и так далее, и так далее. Высочайшее переживание. Мужчины и женщины, они взмывают в небеса. Они познают там свое духовное единство. Через определенный промежуток времени это заканчивается. И они возвращаются обратно, как говорится, на землю. То есть их сознание, оно опять суживается. То есть а, смотрите, происходит встреча близнецовых пламен и практически мгновенное расширение сознания, очень быстрое расширение сознания. Потом происходит постепенное его сужение. Почему, по каким причинам, это тоже очень большой разговор. Мы будем говорить так, что это закономерно, и это неизбежно, это нужно учитывать, и это нужно принять. Итак, вы возвращаетесь на Землю, и вы начинаете решать совершенно другую задачу. Она во многом, во многом отличается от того, что было у вас в начале. В начале было ваше спонтанное, а, фееричное, невероятное воссоединение. Вот это а, невероятная любовь, ощущение, то, что э, вы едины, и ничто не может этому помешать. И все это заканчивается. Начинается совершенно другое вы э, попадаете в обычное, в привычное, можно сказать, дуальное состояние сознания, где уже нет единства, а где есть разделенность. Мы, э, будучи в повседневном мире, э, живя по его законам, мы живем по законам дуальности, где есть один объект, другой объект, и где этих объектов много, и они разделены, в том числе вы ощущаете разделенности со своей близнецовой половиной. Но это не просто разделенность. Ну, вот давайте будем говорить так. Если мы возьмем обычную связь, встретились мужчина и женщина, между ними возникла какая-то симпатия, интерес друг к другу, они же э, в дуальном состоянии сознания, они понимают, что они отдельны друг от друга, даже если у них какая-то есть влюбленность, тем не менее они остаются в дуальном состоянии сознания. И э, не всегда бывают какие-то большие проблемы в их отношениях. То есть они могут заключить брак и нормально или даже хорошо совместно жить. Но у близнецов плану все иначе. Мы помним с самого начала, что там присутствует громадное количество энергии. И если в обычных отношениях мужчина и женщина начинают э, конфликтовать или спорить противоборствовать и так далее. Что, что бывает при дуальном состоянии сознания? Всегда противоборство, это неизбежно, иначе оно не дуальное. Итак, когда они начинают э, конфликтовать и так далее, то происходит э, громадный выброс энергии, негативной, деструктивной энергии. Все это очень сильно проявляется, усиливается э, многократно. У них стоит задача следующая – не э, как бы сдержать это все, да, этот деструктивизм, не попытаться как-то от него избавиться, что иногда ошибочно делают э, многие пары, и родственных души близнецовых пламен. Это невозможно. Дуальность, она и есть дуальность. Это э, черпание воды из прохудившейся лодки. Сколько мы не будем ее черпать, все равно вода будет наполняться. Сколько мы не будем отстраняться от этих проблем, все равно, если у нас э, сознание дуальное, будут появляться те или иные причины для противоборства. Так вот, задача состоит совершенно в другом у близнецовых пламен. Эта задача состоит в том, чтобы не дуальное состояние сознания, единство, вот то, которое они испытали, э, пребывая, так сказать, на небесах – да, условно выражаясь, когда их дух вознесся ввысь, и они почувствовали это единство друг с другом, вот это состояние сознания они должны интегрировать в повседневность. Они должны воплотить его в повседневность. Вот тут начинается интереснейшая задача, от которой большинство отворачивается, изначально просто не понимая, что происходит. Изначально будучи очень смущены вот этой вот э, конфликтной, неожиданной конфликтной ситуацией. Во-первых, не нужно смущаться, это закономерно. А во-вторых, нужно осознать, какая же задача стоит. Еще раз, вот это состояние единства, не дуальное состояние сознания, должно найти себе место в повседневности. Вот это и есть а, то самое воссоединение божественного с повседневным. Вот эту задачу и должны решать близнецовые пламена. Именно эту. Еще можно говорить, что эта задача заключается в том, чтобы они овладели новым сознанием, пребывая в своей повседневности. После того, как произойдет осознавание вот этого, вот этой ситуации, этого момента, возникнет масса как бы мелких частных ситуаций, задач, проблем, вопросов и так далее, которые нужно будет решать. И тут мы, <coughs> и тут мы опять сталкиваемся с индивидуальными моментами – то есть у каждого своя карма, у каждого свое воспитание, у каждого свой какой-то менталитет, у каждого свои э, прошлые воплощения, психологические травмы, блоки и так далее, и так далее, и так далее. То есть все эти индивидуальные а, моменты, они начинают ярко высвечиваться, они начинают как бы выходить на передний план. Гротескно причем. Да, и причем в тех э, формах, в тех проявлениях, которые вы от себя и друг от друга вообще не ожидали никогда, что такое вообще возможно. Возможно вообще, а тем более от любимого человека. То есть вот так вот это все ярко и действительно гротескно начинает проявляться. Вот это, вот это уже индивидуальные моменты, но если вы будете осознавать что э, вам нужно решать главную задачу, основную задачу, скажем так, фундаментальную задачу. Это овладение новым состоянием сознания. Вот если вы будете это осознавать, то мелкие частные задачи, они будут решаться более или менее э, автоматически. То есть тут действует закон иерархии. Опять-таки, можем обратить ваше внимание на седьмой курс. Там об этом подробно говорится, все показано на рисунках, на графиках, как это происходит. Ну вот, это очень полезно бывает осознавать. Итак, вы погружаетесь, может быть, даже в море вот этих вот частных проблем, вопросов, ситуаций. И, все, и все это море ситуаций э, стоит между вами. Оно является препятствием на пути вашего воссоединения. И вам нужно помнить очень важные вещи. Только новые состояния сознания позволят вам как бы а, выплыть из этого моря, а, моря проблем, можно еще и так говорить. Если по каким-то причинам, или вы считаете, что это тяжело, или вы считаете, что это вообще не нужно, вы отказываетесь от решения этой задачи – ну, значит, вы совершаете очень серьезную ошибку. Давайте я еще раз обращу ваше внимание, мы говорим только о близнецовых пламенах сегодня. Так вот, если вы узнали, что это ваше близнецовое пламя, и вы отказываетесь от а, владения новым состоянием сознания, интеграции его в повседневность, вы совершаете очень большую ошибку. Сознательно отказываясь. Потому что, еще раз возвращаемся к началу нашей встречи, если вы встретили друг друга, если близнецово планета встретились, все, возникла эта задача. Как вы ее будете осуществлять, в течение какого срока, а, с помощью каких-то, может быть, техник, подходов, знаний и так далее, это уже другой вопрос. То есть тут нет какого-то однозначного рецепта, что новым состоянием сознания вы овладеете, если будете делать вот это, вот это каждый день там, и так далее. А, не об этом речь. Речь о том, что а, состояние недуальности должно стать вашим базовым состоянием сознания для того, чтобы вы воссоединились. Итак, переходим к следующему. А, могут возникнуть э, масса вопросов такого, как сказать, э, недоверчивого характера. А, собственно, как вообще возможно а, воссоединить повседневность, нашу повседневность, где идет постоянное противоборство, согласитесь, да? Как возможно воссоединить а, с э, состоянием единства? Для многих это покажется невозможным в принципе изначально. Но практика показывает, что это возможно. И даже более того, вы можете весьма и весьма преуспевать в этой жизни, а, будучи вот в этом состоянии сознания. Но для того, чтобы дать опять-таки общие ориентиры, можно сказать очень важную вещь. Вы можете потратить годы своей жизни безуспешно на то, чтобы соединить несоединимое соединить, э, скажем так, э, божественную жизнь с нашей повседневной жизнью. Это действительно несоединимо. Разговор не о том, чтобы жить на земле э, как ангел, да? Ну, вы можете такую попытку предпринять, но в этом случае вам придется уходить куда-то из социума очень далеко. Иначе ничего действительно не получится. Мы же говорим сегодня не об этом. Мы говорим именно о базовом состоянии сознания. Если вы читали книги Кастанеды, то Дон Хуан это называл контролируемой глупостью. Вот такой вот э, яркий термин – контролируемая глупость. Он говорил э, Кастанеде уже после многих лет ученичества, он говорил, поздно ты спохватился, ты уже давно никто. А все, что ты здесь делаешь, это только контролируемая глупость. Когда он говорил Дон Хуану, Дон Хуан, наверное, я добрый человек, наверное, ты и добрый человек. Или, может быть, злой, вот они такие вопросы решали, да, что хорошо, что плохо. Он над ним смеялся и говорил, и говорил ему, ты уже поздно спохватился. Ты не добрый, не злой, не хороший, не плохой, ты никакой. Вот это основа, основа единства. Там, где уже нет разделения на добрый, плохой а, и так далее. Вот это и есть базовое состояние сознания. Но это не значит, что вы должны в этом состоянии пребывать всегда 24 часа в сутки, Опять-таки, если у вас есть на то желание, потребность, то да, вам нужно э, уходить из социума куда-то, чтобы пребывать в этом состоянии постоянно. Но если э, у вас кармическая задача не такая, а наоборот, задача состоит в том, чтобы вы в социуме жили именно так, то вам нужно овладевать этим как базой. То есть вы, каким бы путем вы ни шли, но вы должны очень глубоко погрузиться в свою первооснову. Вы должны достичь вот этого состояния единства, э, которое, вам было дано при встрече с близнецовой половиной. Да? Теперь вы должны его достичь, пребывая, оставаясь полностью осознанном состоянии сознания. Должны им овладеть у себя в глубине, и оно будет являться вашей базой. А дальше, когда вы из этой глубины, условно выражаясь, начнете подниматься опять на поверхность, на свой событийный план, то вы во многом будете практиковать то, что и называется контролируемой глупостью. То есть вы будете играть свою роль, вы будете жить той жизнью, которая вам значит, предначертана в этом воплощении, но внутри у вас всегда будет вот это единство – у вас внутри будет всегда тишина и покой. И это очень важно. Без этого состояния, без этой глубины э, не получится никакого воссоединения с близнецовым пламенем. Всегда будут выходить э, какие-то моменты противоборства, конфликта и так далее, которые будут мешать этому. Итак, мы расставили чрезвычайно важные акценты. И еще раз необходимо обратить ваше внимание именно на это. То, что новое сознание, состояние единства должно являться вашим базовым состоянием повседневности. А дальше в повседневности вы уже просто играете свои роли. После того, как вы прочувствуете это, после того, как э, вы овладеете этим состоянием сознания, будучи уже полностью осознанным, э, с вами произойдет следующая вещь. Она феноменальна. Вы почувствуете, как в повседневности, в повседневности э, вы со своей половинкой начнете автоматически, спонтанно все плотнее и плотнее воссоединяться. Ваш контакт, ваше взаимопонимание, ваше сотрудничество и так далее будет а, гармонизироваться как бы само по себе. Еще раз, когда вы а, овладеете этим состоянием сознания, ваша повседневность начнет постепенно, не в один день, ваша повседневность начнет выстраиваться автоматически и спонтанно, именно под то, чтобы вы воссоединялись на повседневности. Понимаете, в чем вся закономерность? А, такие а, люди, а, так скажем, внимательные, иногда дотошные, могут задать такой контрвопрос. Скажите, а если все так здорово, почему это не произошло в самом начале? когда встретились только близнецовые пламена, и у них было это состояние единства. Почему там не произошло? Очень просто, потому что <clears throat> были вот эти все программы, которые этому препятствовали. То есть вы должны пройти эти этапы внутреннее очищение, трансформация, пройти наиболее полно. Чем более полнее и глубже даже, можно так сказать, вы пройдете эти этапы, тем более целостное будет ваше воссоединение с близнецовой половины. Вот такой ответ. Можно сравнить э, с развитием ребенка. Да? Когда ребенок рождается, он же не сразу начинает бегать, ходить, говорить, читать. И когда там у него, например, режутся зубки, поднимается высокая температура, и он болеет. Он переживает это через боль. То же самое и здесь. То есть вы очищаетесь, вы переживаете это как боль, как перерождение – но потом появляется новое, новое сознание. Да, в какой-то степени это можно сравнить с тем, как рождается ребенок, как он потом взрослеет. И, кстати говоря, а ваши отношения тоже будут претерпевать, уже повседневные отношения, тоже будут претерпевать дальнейшие стадии. Они тоже будут развиваться, и вот об этом нужно сказать отдельно. А мы периодически обращаемся еще к одному мифу, <clears throat> который а, создал а, действительно уважаемый мною человек, очень интересная, очень умная личность, это господин Трихлебов. А, к моему сожалению и к искреннему сожалению, он очень сильно ошибся, когда заявил, что если встречаются близнецовые половина, он называет их родными половинками, то <clears throat> их развитие останавливается, и они умирают. Вот. Причем он привел э, в пример эм, э, сюжет э, выдуманный, да, Ромео и Джульетту. То есть сюжет, которого в жизни не было. Это единственный был его такой аргумент. Но, ну, в общем, это полностью оторвано от действительности, это полная иллюзия. Все совершенно не так. Когда вы воссоединяетесь, и в процессе воссоединения, когда проходите через внутреннее очищение, через трансформацию – вы развиваетесь. Это понятно, это очевидно. Развитие идет очень бурное, невероятно бурное, ускоренное развитие. То есть вы можете даже почувствовать, как время спрессовалось, как оно спрессовывается, как каждая секунда, каждая минута с собой что-то несет, что-то происходит, вас происходит, вокруг вас, а, что-то меняется, улучшается, либо наоборот рассыпается, когда вы <clears throat> проходите через трансформацию и так далее. А, и то же самое развитие происходит, когда вы овладели новым состоянием сознания и начинается процесс вашего активного воссоединения в повседневности. То есть то же самое бурное развитие идет, только а, в другой плоскости, на другом уровне, а, в других направлениях, но все равно оно идет. Оно не останавливается до тех пор, пока вы полностью не выполнили, не отработали еще, говорят, свою земную карму. Вот когда вы на этой планете сделаете все, а это случается с очень редкими людьми, согласитесь, да? То есть таких людей единицы на несколько сотен лет на всю планету. То есть очень редкий случай. Так вот, когда вы сделаете все на этой планете, вот тогда ваше э, развитие здесь закончится, вы выходите на другой уровень, развиваетесь уже там, на другом уровне. Либо на другие планеты попадаете, либо <clears throat> еще в какое-то пространство. Это уже другой разговор. Так вот, а когда ваше воссоединение с близнецовой половиной произойдет и на повседневном плане, ваше развитие также будет бурным, также будет очень интенсивным. И оно будет гораздо-гораздо более гармоничным. Именно поэтому есть такая информация, что когда встречаются близнецовые пламена, они встречаются для определенной миссии, для того, чтобы выполнить определенную задачу, задача опять-таки с большой буквы, и э, они встречаются э, для того, чтобы выполнить какую-то очень большую, очень значимую задачу. То есть им дается много энергии, им э, дается, по крайней мере, потенциал очень большой у них, по крайней мере. Вот. То есть воссоединение на повседневном плане открывает вот эту вот возможность, бывшую до этого потенциальной, а теперь она становится совершенно конкретной, реальной, возможность реализации миссии. И вот это слово очень красивое, очень значимое и очень такое, по сути, большое, емкое, слово «миссия» – оно, э, к сожалению, так же, как и многие другие слова, оно во многом выхолощено. Э, то есть его составляющая, вот эта начинка настоящая, она уже не то чтобы утрачена, но за счет того, что очень часто это слово применяют, то почти что обесценено. То есть э, миссии теперь можно называть вот как бы все что угодно. То есть любой сайт откройте, и там э, первое, что вы найдете, вот наша миссия – это продавать больше всех компьютеров, например. Или там наша миссия, там э, еще что-то, я, я не знаю, сделать наш двор чище. Э, вряд ли это можно назвать миссией. Это задача, да, замечательная, благородная, либо интересная, какая угодно, но задача. Что такое миссия? Это все-таки очень значимая деятельность, очень э, яркая, она она может быть не очень яркая, она все-таки у каждого своя, но она действительно очень значимая. Почему? Потому что миссия идет из э, божественного плана. Вот э, в эзотерике это называется атманическое тело, атманический план, атма, высшая душа, да? Вот энергии там громадное количество – вот представьте, вам дали громадное количество энергии, чтобы вы сделали свой двор чище. Это то же самое, что дать человеку миллиард долларов, чтобы он... Э, что он сделал? Чтобы он переводил бабушек через дорогу. Тоже хорошее дело. Но ну, при чем здесь миллиард долларов? Да? Зачем они там нужны? Миссия – э, это то, что очень энергетически заряжено. Это может быть вообще не видно для большинства окружающих. То есть ваша миссия может заключаться в том, чтобы вы провели какую-то работу, которая отзовется через несколько сотен лет на этой планете. Или, может быть, отзовется на более высоких планах, и там будет произведена работа, которая, в свою очередь, потом как-то воплотится на планете Земля. Миссии бывают разные. Но это всегда а, работа с большим количеством энергии. Вот эту работу с большим количеством энергии вы и получаете, когда происходит ваше воссоединение на повседневном плане с близнецовой плавиной. И тут еще один очень значимый аспект. Очень значимый аспект. Если вы встретили свою близнецовую половину, в э, вас может пойти информация о вашей миссии, о вашем предназначении. То есть это может быть в виде яснознания, либо в виде ясновидения, такого ряда картинок, когда вы наблюдаете то, что вы должны сделать, и тому подобное. Но, тут большое но. Вот если вы встретили свою близнецовую половину и узнали миссию, то выполните вы ее можете только вдвоем. Невозможно вот так вот, знаете, узнать миссию. Вот вы встретили свое близнецовое пламя, вы знали о миссии, а потом не вы соединились и сказали, ну я миссию знаю, я пойду делать, мне интересно. Это невозможно. Энергии для этого нет. Вот поэтому мы так долго рассказывали об энергии, об энергетических закономерностях. Энергии для этого не будет. Вы можете делать массу прекрасных дел – у вас может э, произойти трансформация сознания, и вы действительно реально выйдете на энергетический план другой. И там будут другие задачи, и там будет у вас кардинально изменена ваша повседневная жизнь. Вот за счет, сейчас секунду, за счет того, что вы встретили близнецовое пламя, даже если вы не воссоединились на повседневном плане, вы вышли на другой уровень, и вы на нем остаетесь, закрепились и живете, и вы чувствуете себя кардинально иначе. Но и еще раз «но». А, если говорить о миссии, выполнить вы ее можете только совместно э, с своей близнецовой половиной. Только вот таким образом. Я хотела добавить, что да, можно и помогать людям, то есть именно помогать, что-то раскрывать в них, помогать им куда-то двигаться дальше. Но это будет только ваша задача в этой жизни, только лично ваша, но не общая никак. А, эти моменты почему нужно знать? Потому что если вы действительно цените встречу со своей близнецовой половиной, а, у вас не получится никак просто как бы вот взять от этой встречи все себе, да, и, ну, как бы, грубо говоря, воспользоваться вот этой встречей как э, генератором энергии, для того, чтобы получить эту энергию, а потом эту энергию как бы взять в мешок с собой и куда-то нести по жизни. Невозможно. Эта энергия есть только в целостности, когда вы вместе на энергетическом плане. А если говорить о физической реализации миссии, значит вы должны быть вместе и на повседневном плане. Вот, вот таким вот образом это происходит. И это знают э, все, кто встречал свои близнецов пламя. То есть, как только на повседневном э, плане происходит разрыв, человек чувствует громадную обесточенность. То есть, там происходит провал. Вот очень яркий пример, ну, немного такой, знаете, чуть-чуть натянутый, но ну, это французский фильм, будем немного снисходительны к французским фильмам. Но тем не менее можно использовать этот сюжет. Вот из фильма «Девушка на мосту», Девушка на мосту там, где они расстались, и сразу у них э, вот это вот везение, белая полоса в жизни прошла. И ему как-то стало сразу сильно не вести, и ей тоже. Вот как только соединились, опять э, пошло феноменальное везение у них. Ну, еще раз скажу, там все-таки образ, это художественный фильм но тем не менее суть она вот именно такая. То есть когда вы вместе, еще раз, на физическом плане, вот эта вот энергия взаимодействия ваша, она идет на физический план за счет того, что вы вместе. А, есть а, такие тексты, мы читали в интернете, к которым можно относиться по-разному. Тексты следующие. Э, значит, человек э, встречает свою близнецовую половину, как он об этом говорит, э, на духовном плане. Ему объясняется, что вот на физическом плане, на Земле не воплощается, не получается. Поэтому встреча происходит только на духовном плане. И происходит вот это взаимодействие на духовном плане, и дальше идет из, идут из этого такие выводы, что вот а, сейчас в результате этого взаимодействия я сейчас вот в этой жизни что-то очень такое важное, великое сделаю и так далее. <clears throat> Можно изначально по-разному к этому относиться. То есть, э, действительно ли это, или это надумано, реально, или это иллюзия, э, близнецовая половина это или родственная душа, или вообще внутренний учитель, или еще какая-то энергетическая сущность. Там множество, множество может быть вариантов. Все духовные практики знают, что а, духовный план а, перенаселен духовными сущностями. Их э, огромное количество, их, они очень разные. Как светлых, так и темных. Как светлых, так и темных, да. Вот поэтому там нужно опять-таки рассматривать это все ну, вот в индивидуальном порядке. Но вот еще раз обратим ваше внимание на то, что если вы на повседневности хотите что-то воплощать и делать, так сказать, вот вместе со своим близнецовым пламенем, но он не воплощен, это можно подвергать самым серьезным сомнениям, что это возможно. Вот э, такова специфика потока, энергетического потока э, близнецовых пламен. Это не мы придумали. Мы уже говорили э, о том, что, пожалуйста, есть серьезная литература эзотерическая, только серьезная. Очень хороший автор Шмаков а, он описывает все арканы Таро, и там есть описание, подробное описание шестого аркана Таро, а, который называется «Любовники». Вот это и есть поток, а, поток единства мужчины и женщины. Так вот, там идет, если коротко, то там идет описание такое, что этот поток находится, условно выражаясь, на границе двух миров. Я еще раз повторюсь, условно выражаясь, на границе двух миров. То есть он как бы соединяет мир духовный и мир повседневный. Вот а, такова специфика этого потока. Поэтому, если вы а, хотите э, значит, что-то сделать в повседневности, э, и у вас э, парный путь совершенствования, то есть вы, условно выражаясь, сидите на этом шестом аркане, да, как еще иногда выражается в эзотерических кругах, ну, вот не на этом говори, так, а аркане все сидит. Все сядут и будут говорить, я сижу на шестом аркане. Ну, если уж так, это, тут вообще сложно словами тогда пользоваться, как-то надо это объяснять. Так вот, если вы идете этим путем, путем родных душ или путем э, единства мужчины и женщины, то э, вам нужно стремиться к воссоединению именно на физическом плане. И вот именно это воссоединение на физическом плане дает, как правило, очень явные, очень существенные плоды именно вот на Земле. Я хочу, сижу, хочу все вставить. А, другой пример, это если вот, например, пара Элизабет Профит да, с своим мужем, они действовали вместе на физическом плане, на духовном, но потом один, одна половинка, он ушел из жизни, она продолжила нести эту миссию. Это уже другой вопрос. Да, там... Это другой момент. Там, Совершенно. да, там, там э, другая ситуация, когда, э, ну, в общем, да, это такая специфическая индивидуальная ситуация. Заключая сегодняшнюю встречу, у нас время подходит к концу, э, нужно сказать очень важную вещь. Э, в чем-то это будет э, повтор того, с чего мы начали – если вы встречаете свою близнецовую половину, то перед вами стоит задача воссоединения на всех планах. Эта задача должна вами выполняться. Иначе вы просто отвергаете этот дар. Так или иначе вы э, идете на сближение друг к другу.